مشہور جھیل کس بٹھس پہ آباد صدرکوٹ پائن گامس مز گو دہ اپریل کنوہ شیت ژنمتھس مزید شام وقت تم وز اخ ماتم برپا یل اکی گرک ز نفر محمد جمال مٹلانجی تو تسند مول محمد سلطان مٹلانجی نامعلوم بندوق بردار ودھا گول لتل Não, eu certa chuva, moa lucha. Magar me обычный кин, бо сейчас я спею трасна. Мне газо certa chuva парна, а сейчас ховок не кихин. А сейчас он под гаркел. Мне газ мора гурба в те ахтмаз. Пато кор ми мојле со коргенс брешт. Ача. Ето за? پتہ ہم زبا اخ پہتیم زہ اختنس بیگ برادر تم تلک تل پلائی کور نور بنڈور وات سپدو سب برادر زو پھوٹ تو مول حوستی تب سے